Hadis di situ hadis diriwayatkan ataupun dikeluarkan oleh Imam Muslim. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرهه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم Hadis daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khatiman min zahabin fi yadi rajulin telah tengoklah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tengok akan cicing yang daripada emas yang berada di tangan seorang lelaki. Jadi seorang lelaki itu dia pakai cicing emas. Maka Nabi tengok cincin emas yang berada di jari tangan lelaki itu. Panaza'ahu fatarahahu maka cabutlah ia maka dia roma fatara maknanya dia buai tahu. Nah. Dia cabut dan dia buai tahu. Cincin yang berada di tangan seorang sahabat lelaki dan cincin ini cincin daripada emas. Emas. Wa qala dan berkata ya Nabi Ya'midu ahadukum ila jamratin min narin Fayaj'aluha fi yadih <clears throat> Maknanya telah sengajalah oleh seorang lelaki Yang dia ambil bara daripada api neraka Kama dia letak bara itu pada tangannya nak ayat kata orang pakai cincin mah ni Hukum tu haram lah Kerana dia sengaja seolah-olah dia pergi ambil api neraka Gil tak ditangi Gimik bara Bara itu daripada api neraka Mari duk bakar tangi dia Fakila lirajul Maka ada orang kata kepada seorang lelaki itu ba'da ma zahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah pergilah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang kata kepada sahabat tu, dia kata kan, khud khatamaka. Berarti setelah Nabi cabut, Nabi buat cicing daripada tangan dia tu. Lalu tu apabila Nabi keluar daripada majlis tu sahabat lain berkatalah kepada sahabat yang tua cicing dia kata mu ambillah cicing tu intafi' bihi dan mu wa'nafa'atlah dengan dia <coughs> ulama main sarah sini dia kata mu ambil cicing mu tu mu jual ke mu ambil duit tu kan ataupun membagi isteri mu ke ataupun anak perempuan mu guna ke mu ambil qala maka berkatalah seorang lelaki itu wallahi demi Allah la akhudhu abadan demi Allah tidak aku ambilnya ambil cicing tu tidak aku ambilnya abadan selama-lamanya maknanya Selama-lamanya aku tak ambil dah cicing ni. Waqad tarahahu Rasulullah. Dan sesungguhnya telah dilontarkan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya cicing yang dia pakai daripada emas dan Nabi Nabi buat tu baik dan Nabi cabut dan Nabi tahu kemudian Nabi kata sengajalah seorang lelaki ini ambil bara api daripada neraka mari letak di tangan dia dengan sebab dia pakai cicim mah. Cicim mah ni bukan najis. Ia haram sebab mah bukan haram sebab najis. Semaya dia sah pakai cicim mah ni. Tapi bukan suruh kita semaya pakai cicim mah. Dia tak semaya sah kerana dia bukan najis. Tapi ia haram dengan sebab nak sebab haram sebab mah tu. Maka apabila Nabi tu buai, Nabi kata inilah merupa bahaya daripada api neraka, Apabila Nabi keluar Maka adalah sahabat lain Itu dia kata muamik lah kiki mukelai Mungkin jual kawit Siapa-siapa pakarkan Pada anak muka isteri muka. Maka seorang lelaki yang ime dia tu betul-betul kasih pada Allah dan cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata demi Allah, aku tak ambil dah titik ni. Kerana Nabi pecah dan Nabi lontar dah, aku tak ambil dah. Ha, itu nak ayat kata sahabat Nabi ni kasih sungguh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat dah tasir. Walaupun benda ni ni kita pergi ambil jual boleh. Pergi ambil jual ataupun pergi pada isteri kita pakai. Kerana ia haram atas kita, halal atas orang lain. Halal tah isteri, halal atas orang perempuan lain. Adapun kita haram yang betul yang mah tu, kita geraisekan gitu kau yang benda lain tu dia halal tu kau yang di duit ke tu kau yang di lain tu dia boleh tapi oleh kerana Nabi tahu dah Nabi lontar dah tak sih sahabat ni jadi kalau tengok kita di hari ini berat benar ni kau cicing yang Nabi kata dia daripada bahagia neraka Nabi sahabat tak sih Kalulah benda Nabi larat pesen jelah pesen umum dan buat benda ni masuk neraka kita mari dak pertahan mata tak kena benar. Nabi ayat dah kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tiap-tiap benda reka-reka oleh agama Nabi tak dak buat contoh sesat. Dan tiap sesat masuk dalam neraka. Hadis sahih. Jadi kulih kerana kita ni saya benda bid'ah Kita cari alasnya mari duk mempertahankan bid'ah Sedangkan kita ah, pengikut Nabi ni Ahli sunnah yang urut sunnah Nabi ni Kena jaga, kena mempertahankan sunnah Tapi ada lagi sebahagian daripada kita ni insya Allah. Semoga Allah adahumullah Mari duk pertahankan bid'ah dan duk timur fitnah kepada orang buat sunnah ya zubillah ma'asyaral mukminin hei orang-orang Islam dengarlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa orang yang kasih kepada Nabi iaitu orang yang turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang kasih kepada Nabi cinta kepada Nabi orang ini akan bersama dengan Nabi lah syurga seperti mana hadis yang diceritakan oleh Imam Bukhari An Anas bin Malik radhiyallahu anhu An rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mata sa'at daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki menanya ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah ya Rasulullah bila nak berlaku kiamat Sahabat ni tanya Nabi Kala Nabi berkata Ma'atadita laha Apakah kamu buat persiapan baginya Munduk tanya kiamat tu bila Apakah persiapan Yang kamu nak menghadapi kepada hari kiamat tu Kala seorang lelaki jawab Ma'atadatu laha min kasirin salah ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله أحب الله ورسوله Seorang lelaki kata Aku tidak ada persiapan Bagi kiamat tu banyak Daripada semaya Dan juga tidak banyak daripada puasa Dan tidak banyak sedekah Tapi aku ni cinta Uhibullah Aku cinta akan Allah wa rasulahu dan rasulnya. Maknanya peku ni tak ada banyak semaya semaya fardu tu lah Tapi semaya sunat lain tak ada banyak sangat. Tak ada puasa banyak sangat selain daripada fardu dan tidak sedekah banyak sangat selain daripada sedekah wajib. Tapi aku ni cinta, aku kasih Allah dan aku kasih Rasulnya. Qala anta ma'aman ahbabta. Nabi kata ni bersama dengan siapa yang kamu kasih. Jadi akhirnya esok ni orang yang cinta dan kasih kepada Nabi mereka ini bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasar pada hadis yang diceritakan oleh Imam Bukhari ini dan hadis dari hadis lain lagi. Tapi ada takutnya. Tak Takut kita nak mengaku umat Nabi Muhammad Kasih Nabi Muhammad Nabi pun tengok kata kita umat dia Nabi pun nak syafaat kita Tapi malaikat kata Dok Dia ning-ning apabila mau mati Dia kena buat cara lain Tak ada turut sunnah mu Tak ada hidup dengan ajarih amurid Mu'ajar dan tahirah Dok Itulah kita termasuk Orang yang buat perbuatan yang Nabi tak buat. Kita ni amalan malah dah buat amalan ni. Buat se pula kena bid'ah pula. Nak jaga sunnah dak dah. Mari duk pertahan bid'ah pula nyanyo kita. Malah sama-sama kita termasuk orang yang dicinta oleh Nabi iaitu orang turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lu kauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afa amri innallaha basirul ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi.